Som molts els que vam sortir al carrer. Som una gran majoria els que volem decidir el nostre futur. I cada vegada som més els que hi votarem a favor. Però i l'endemà de la independència? Quin és el país que volem? Decidim-ho nosaltres, entre tots, aprofitant les eines del segle XXI. Això és The Catalan Project, un lloc de trobada per imaginar, per proposar, un lloc per treballar tots junts, amb l'Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional, el Cercle Català de Negocis, l'ACP, el col·lectiu Wilson, Help Catalonia, Procés Constituent, Súmate, el col·lectiu Emma, tantes altres iniciatives i tu. Una plataforma perquè tu decideixis com serà Catalunya demà. Vols el dret a decidir? Per decidir-ho tot. Digues, en educació, què vols? El model finlandès? La meritocràcia anglosaxona? Ha de ser monolingüe, bilingüe, trilingüe? I les beques? Quin paper han de jugar els autònoms i empresaris? Tu que n'ets un, ho saps millor que ningú. Escriu un text explicant com potenciar la innovació o com ajudar els emprenedors. Comparteixo a la plataforma i busca suports. I la democràcia? Com la podem millorar? Com podem evitar la corrupció? Llistes tancades? Obertes? Diputats de districte? Vols participar en la creació de lleis? I en les votacions? Com usem les noves tecnologies? Dona una gran idea i aporta links d'articles relacionats de diaris, blogs o qualsevol altra pàgina que ajudin a entendre el teu punt de vista. I en recerca, com col·labora la iniciativa pública amb la privada? Com retenim i captem talent? Puja una imatge que ajudi a entendre les teves raons i comparteix-les amb tothom. La sanitat, universal o assistencial? Pública, privada, concertada? Grava un vídeo dient-hi la teva perquè tothom ho sàpiga. Com impulsem la cultura? Amb subvencions? Amb mecenatge? La justícia? Com la fem més justa i independent? L'habitatge? Com el regulem? I els bancs? Exèrcit sí o no? Ja tens moltes idees sobre aquests temes i molts més. The Catalan Project és el lloc per compartir-les amb tothom i per trobar-les totes. Un banc d'idees per decidir el futur. Un banc d'arguments en tots els idiomes per fer-nos entendre arreu del món. Tens el futur de Catalunya a les teves mans. Comença a escriure'l. thecatalanproject.org. Entra i participa.